अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बाय द वे हमारी एक नई सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन आंसरिंग की आपका कोई भी सवाल हो तो आप ask Kamran Sharif at Gmail dot com पर मुझसे सवाल कर सकते हैं तो आज का जो सवाल है जिसपे हम बात करेंगे क्या एनजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक हो सकते हैं वो भी बिना मेडिसिन के दोस्तों अगर आप एनजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या पहले थोड़ा सा इसको समझ लें आप वैसे तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ इन पर बन चुकी हैं मेरे चैनल पे आप जाएं तो आपको बहुत ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अफसोस के हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे लिए टाइम निकालेगा देखिए अल्लाह तला ने हमें तीन तरह के ज़मानत नवाजा है मुस्तबिल हाल और माजी अगर हम माजी की किसी बुरी याद में उलझे रहेंगे और उस याद को याद करके याद करके सैडनेस हमें होती रहेगी और उस सैडनेस की वजह से फिर हम डिप्रेस हो जाएंगे तो डिप्रेशन माजी में जो पुरानी याद है जो हमें तलख याद है हमें वो पुरानी याद हमें तंग करती रहती है इसी तरह माजी में कोई अच्छी याद भी हो सकती है और वो अच्छी याद जो है वो हमें अच्छा फील करवाती है इसी तरह जब फ्यूचर है फ्यूचर का हमें कोई खौफ हो सकता है वो जो खौफ है वो हमें एंशियस करता है वो हमें एनजाइटी देता है इसी तरह कोई फ्यूचर में कोई खुशी होने वाली है तो वो हम तो वो हमें एक्साइटमेंट देती है अगर आप फ्यूचर में जागते रहेंगे तो एंशियस रहेंगे पास्ट में जागते रहेंगे तो डिप्रेस रहेंगे करंट राइट नाउ रहेंगे तो ही आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर रहेंगे ये बात बड़ी सिंपल सी है बस हमें समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे मेरे पास लोग आते हैं सवाल करते हैं उन सवालों के जवाब भी उन्हें मिलते हैं लेकिन उन पर अमल ज़ीरो होता है अगर आप मेरी बात करें मुझे खुद लाइफ में थ्री ईयर्स लगे इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आने के लिए आप भी निकल कर आ सकते हैं बस आपके पास थोड़ा सा टाइम चाहिए एक घंटा निकाल दें किसी की ना सुने सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करें मेरी वीडियोस को फॉलो करें जो मैं बातें आपको कहता हूँ हंड्रेड एंड टेन परसेंट के साथ बिलीव के साथ उन पे यकीन करके चलें आपको मैं नहीं बताऊंगा मेरे चैनल पे चले जाएं हज़ारों लोगों के आपको कमेंट्स मिलेंगे जो इन सब चीज़ों से निकल कर बाहर आए भाई ओबियसली कोई बात है तो लोग निकल रहे हैं ना बात सिर्फ यकीन की है करना क्या है यकीन कर लें अल्लाह पे यकीन कर लें अपने आप पे यकीन कर लें और मेरे पे यकीन कर लें कि मैं आपको निकाल कि मैं आपको निकालने में मदद करूंगा और वो रब आपको निकाल देगा अपना खाना पीना ठीक करें अपनी नींद ठीक करें एक्सरसाइज करें वॉक करें रनिंग करें खुद को बिजी रखें इस पल में बिजी रखें इस पल में जिंदगी है ना कि उस कल में ना कि उस कल में तो दोस्तों आपका भी कोई सवाल हो तो तो आप मुझसे इस जीमेल पे सवाल कर सकते हैं इसके अलावा जो लोग मुझसे प्राइवेट कोचिंग चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रबता कर सकते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा असलकम अल्लाह हाफिज़